qator qator kod yozib dastur qalay so'zimni google playda zo'r bo'lib mashhur qilay o'zimni buyruq bersam bajargan idega qoyilman kodni tezroq yozishga assistentga moyilman android qalbini ziybak qilib zabt etay zerikkancha zerikib konsollarni tark etay ulab olib paketni pabspekni bopladim pabget qilib tugmani tezkorlikni xohladim vidjet qo'yib flatter dizaynni boplabdir hayratlanib dasturchi aqli go'yo to'xtabdir